Untukku, ini bukan sekedar menjemputmu sekolah. Ini adalah aku yang akan selalu mendampingimu. Segala kesulitan menjadi tak berarti demi senyumanmu. Pih, kenapa kita nggak pakai ini aja sih, Pi? Hmm. Pasti belum dibayar pajaknya. <laughs> Ih, Papi! Gampangnya, pakai BTN Mobile Banking aja untuk bayar pajak kendaraan bermotor. Cukup pilih menu pembayaran, pilih pajak kendaraan. Gampang kan? Yeah. Ya, hujan, Pi. Bajunya juga basah lagi. Gampangnya, pakai BTN Mobile Banking aja. Untuk bayar bulanan, TV berlangganan. Pilih menu pembayaran, kemudian pilih TV berlangganan, masukkan ID pelanggan, bayar. Gampang kan? Tuh kan, ke iya, kanan. Kiri, iya, iya, enggak. Enggak bener kan? Ya, ke kanan kan, Siapa yang mau pizza? Pizza. youtuber guys cepetan wow. Hai guys aku mau jadi youtuber guys wah kalau kamu mau jadi apa aku sih kalau udah gede mau keliling dunia mau lihat keindahan keindahan negara lain terus aku bisa main salju kalau kamu enggak, kalau udah gede mau jadi apa ah, kalau udah gede mau jadi apa Kalau aku sih cuma mau nemenin dia keliling dunia. Nih, aku sudah siap bayar pasportnya. Gampangnya pakai BTN Mobile Banking aja buat bayar paspor atau imigrasi. Jadi cita-cita kamu keliling dunia bukan cuma sekedar mimpi. Gampang kan? Oh guys, ada yang lagi PDKT loh guys. Gampangnya pakai BTN mobile banking aja buat bayar paspor atau imigrasi. Jadi cita-cita kamu keliling dunia bukan cuma sekedar mimpi. Gampang kan? Oh guys, ada yang lagi PDKT loh guys. Ya, yang PDKT ya? Iya. Cie.